dice ay, ay, dice Mi letra casi no la escucha, ya no te interesa Mi problema con la placa encima de la mesa No le meten buena música, les da pereza Prefieren sacarle brilla, no hay que hablar de empresa Poniendo feo como oyendo eco La nariz y levanta huele a mierda lejos No sé si es un espejismo, será mi reflejo Pero cuanto más se más guapo me veo yo observando cómo se hace Rodeado de humo muy denso de muchas calles, algún un otro perro Demasiado ya suelta pa' tampoco encierro Demasiado loco tu vuelta me ha dejado a cero Niña me ha dejado a cero Boys Warriors Tentamos te represent, Hey Mira la niña va suelta, el niño va preso Se han metido todos los jaleo por un cacho de queso pero lo que veo, al menos eso pienso He dejado todos los jaleos y casi vendo el peso Ay, todos los que apuran después lo riman Mira niño, mi vida pura y sin vaselina Ay, ay, dime quién más pierde Visto más de un niño corriendo para ser un verde Y no me suelten más ruido eh. En mi calle suena música, la tuya beneficio negro. Ay. She about to surround me. They're always trying to fight with us. Me dice Juancho era la excusa de los 90 Paseando por Sevilla con la motoleta, Me crió por las Canarias, también mocholeta Cuanto más sitios conoce, más sitios respeta Cuché conspiraciones baratas Hablaste de que iba mal y me dice la pata Si te suelto la verdad se valga de la lata Y no me quieres escuchar como he enganchado la plata Y hey, como he enganchado la plata Y hey, mira para la bacha, para. No me quieres escuchar como enganchado la plata mis canciones las ha borrado, suenan en su cabeza Mezclando antidepresivos con mis 10 cervezas Me provocó dolor, perdí toda la paciencia Lo bueno fue el amor, lo malo la experiencia ay, Mira, enganché mi puerto mágico Se me pone a rabia si le saco el chivato plástico Náximo, no hay nadie sacando y fásico Y me cubre con su cuerpo hasta que el mío se vuelve ácido Ay, ay, se me se me pona, se me plástico, Se me rabia, pona, pona, se me plástico, Kid that I run up in your baby For real. Holy advanced for y'all, I'm a pimped out nigga for real.